Muy aburrido. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Estoy bien y ahorita estoy listo para tomar la clase de español como siempre pero no estoy en mi casa porque lo expliqué en un video anterior, pero ahora vine carpintero en mi casa para hacer closet, comedor, cocina, etc. Por eso estamos viviendo aquí un ratito. Y ahorita estoy solo, sin Tania, porque ayer Tania fue a Corea para trabajar Por eso hoy hasta como, no sé, unos días voy a vivir sin Tania, solo. estaba muy nerviosa porque viaja sola. 마지막에 혼자 여행한 게 casi 3, 4 años antes de COVID? 그래가지고 약간 혼자서 뭘 하는 게 오랜만이라서 너무 무섭다고 하는데 이제 뭐 막상 그 혼자서 비행기 타잖아요. 먼저 멕시코 시티 가서 그 다음에 이렇게 그냥 격리를 하면서 가는데 뭐 혼자 시간이 뭐 생기니까 뭐 약간 자기한테 집중할 수 있는 시간이 생긴 거잖아요. 그래서 조금 이제 괜찮아졌고 약간 좀 이제 즐기려고 뭐 노력을 하고 있나봐요 지금은 캐나다 가는 비행기 안에 있어요 그리고 수업 끝나면 아마도 캐나다 도착할 거니까 그때 뭐 다시 연락을 하고 그러는데 시 다니엘가 그냥 뭐 일 때문에 한국에 가고 있습니다 시 무이 무이 베리시다 데스 너무 좋은 일이죠 모두 축하한 마음으로 시 다니엘 응원해주세요 unos días Honda de y como igual porque estoy con mi familia mexicana no está Tania pero no estoy solo no triste pero hasta ahora no sé <laughs> mañana no sé pero en la mañana Purim estaba buscando Tania ya extraña Tania Purim está buscando Tania pero no está Purim no está tu mamá Purim 도야끼 오늘부터 내 혼자 담비고 멕시코 생활을 조금 블로그를 찍으려고 하는데 음, 뭐 어떻게 될지 모르겠어요 뭘 할지도 모르고 복귀도 아벤트라 같이 봐줬으면 좋겠어요 ¿Qué significa asegurar? Termino la c l a s e español y después voy a la... ¿Dónde? 좀 나가야 돼요 왜냐면 이 차가 조금 고장났다고 포커스가 약간 좀 고장나가지고 뭐너 funkciona? p o q 원래부터 나는 조금 그런 느낌이 있었는데 그 아시다시피 렌테스잖아요 그래서 내 렌테스가 조금 약한 건가 싶어서 그래서 뭐 밤에 운전하는 거 좀 조심하고 있었는데 아무래도 좀 포코 때문에 안 된다고 해서 가요 그게 미 프리메라 아벤투라 솔로 엔 탐피코 바모스 Ya regresé a la casa y ya comí. Hoy el menú fue caldo de res. Es comida favorita de Tania, pero no está ella aquí, pobrecita. Y otro tema, nuestro coche. La verdad, no sé qué hay problema porque no entendí mucho español. Muy difícil las palabras de coches. Creo que no entendí en japonés también. <laughs> Pero hoy tiene que estar ahí y mañana si sabemos más día o no. Y ahora voy a trabajar, voy a estudiar español también y en la noche voy a ver la serie sí, creo que sí. 이 otro tema. 따니아가 캐나다 이제 도착을 아마 했는데 메시지가 없어요. 인터넷 없는지 노세 시간이 없는지 모르겠는데 뭐 트란짓 한 시간밖에 없어서 조금 아슬아슬한데 그래도 메시지가 없어서 좀 걱정이고 근데 인터넷에서 찾아봤더니 이제 출발했다고 해가지고 뭐 타고 있으면 좋겠고 o n horas después 한국에 도착하면 연락을 올 거니까 뭐 내일까지 좀 기다릴까 해요 음. 달달해 따님 올려 올려 Hoy voy a cenar taquito picadillo Ya voy a descansar y voy a ver un drama coreano se llama Flower of Evil 에이. 예, 예. 사실 이 드라마는 몬테르에 있었을 때부터 보고 있었는데 좀 많이 시간이 없어가지고 이제 에피소드 6까지만 봤어요 근데 이번에 좀 혼자 시간도 많으니까 일주일 안에 이 드라마는 마지막까지 끝나고 내 목표는 또 하나 한국 드라마 보고 싶어요 근데 새로운 것들은 뭐 다니아랑 같이 보고 싶으니까 그래서 옛날에 나온 거 다니아는 봤는데 나만 못 본 거 그런 거 좀 보고 싶어요 뭐요? 암튼 이 일주일은 드라마 마라톤 많이 하고 싶어요 알렉사, 폰 música café Muy bien 여기가 원래 타니아 자리예요 근데 타니아가 없으니까 프림 넣었어요 Anoche estaba viendo la serie hasta 2 porque Tania llega a Corea a las casi 3 por eso yo quería esperar Tania pero tenía mucho sueño por eso ya dormí en la mañana había un mensaje de Tania y sí, Tania llegó a Corea pero sin maleta pero sí bien 다행이네요 Mi comida de hoy son caldo de res, mm, cerdo con papa, cuatro tortillas y carne de res. 잘 먹겠습니다. 음, 게 rico. 이게 왜 혼자냐면 아직 항시예요 아직 모두 사람들은 일을 하고 있고 조금 먹기에는 일찍이라서 근데 저는 수업을 하면서 너무 배가 고파가지고 이제 먹고 있어요 기다릴 수 없어서 estamos trabajando, ¿verdad, Prim? ¿No? El menú de hoy es chocolatín, mi pan favorito. Buen provecho. Estoy paseando en el parque con Prim. Muy feliz. Vente, Prim. Aquí. Prim, Prim, Prim. Vente, aquí, Prim. Ya cené mi comida y comí poquito botana porque hoy es jueves y la casa de mis suegros siempre hay fiesta en jueves. Se llama jueves y tomamos cerveza jueves. Jueves. hablamos mucho en español, entendí mucho más que antes, sí, sobre México, Japón, Corea y divertido. Y ya tres días sin Tania y hasta ahora estoy muy bien. 근데 조금 외롭다 뭔가 그런 말을 해야 하나 모르겠는데 estoy muy bien 근데 딴이에도 한국에서 잘 보내고 있어요 그래서 그거 보는 것도 너무 좋고 왓츠앱에서 할 수 있을 때는 얘기를 하니까 그렇게 많이 외롭지도 않고 약간 멀리에 있는 느낌 많이, 많이 없어요 음, 그래서 드레스 디아스 도다비아 Estoy muy bien. Estoy viendo Flower Evil. Ya tengo episodio 14. 14. 오늘 끝낼 수 있을까? está Tania? ¿Dónde está tu mamá? Ya termino la clase. Un aquí está. Y vamos al parque. ¿Eh? ¿A pasear? ¿Quieres? ¿Quieres ir al parque? ¡A pasear, Prín! ¡Vámonos! ¡A pasear! ¡Vámonos! Yeta, ya está, ya está, El menú de hoy es pasta japonesa, provecho. Ya ayer terminé de ver un drama, La Flor del Mar, y buenísimo. Y voy a comenzar otro drama, pero tengo muchas opciones. Nae Ayoshi, Oh My Venus, Stranger, Signal, Mr. Sunshine. 그 중에 하나 볼까 해요. 근데 내가 지금 탄이 없이 보고 있잖아요 그래서 한국어에다가 일본어 자막으로 볼 수가 있는 거예요 그래서 조금 어려운 내용 있는 한국 드라마를 보는 게 좋을 것 같아요 왜냐면 약간 오마이 비너스 같은 그런 좀 가벼운 좀 재미있는 드라마는 아무래도 뭐 컵타이틀 없어도 그냥 거의 딱 그냥 이해는 할 수 있는데 미스터 선샤인은 에피소드 하나는 봤어요 하나 봤는데 조금 알아듣기가 어렵더라고요 그래서 조금 비건해서 보게 했거든요 그때는 그냥 타니아랑 봤는데 근데 뭐 약간 뭐 그런 국제 커플, 국제 무브, 언어가 다른 커플들이 그런 세리에나 영화나 그런 거 볼 때 항상 언어 때문에 그런 문제가 생겨요 근데 내가 지금 혼자 있으니까 내용이 어려운 드라마를 좀 볼까 해서 아마도 미스터 선샤인 아, 나의 아저씨? 미스터 선샤인? 노세 El mío tiene todo, ¿va? Ah, faltaron las zanahorias y el chile. Ya estoy en mi casa porque los muebles ya casi todo perfecto, pero todavía poquito falta, falta, poquito painting, pero ahora muchos polvos, por eso voy a limpiar poquito. Mira, mira, mira. Muchos polvos. Mm. d a v 이 a muy muy caos pero 이런 거 볼 때마다 약간 갈빈데리아 열심히 일을 했구나 라는 뜻이잖아요 그래서 조금 좋아요 뭔지 좀 청소는 해야 하는데 그래도 조금 집이 돼 있는 것 같아서 좋아요 보이나요? 볼보? 음. 근데 내가 스페인어를 공부를 하면서 볼보랑 콤타미나시온이라는 단어를 빨리 배웠어요 왜냐면 한국에 좀 콤타미나시온 문제가 많잖아요 볼보 때문에 그래서 수업에서도 자주 쓰거든요 En Corea hay mucha contaminación por eso siempre estaba enfermo 뭐 이런 식으로 이 곶감이 아주 달큰한 게 Hola, otro día, buenos días. Ya hoy es último día y mañana va a regresar a Tampico, Tania. Sí, pero este fin de semana fue pues, ya poquito abrido y me sentí poquito mal porque tenía gastritis. ¿Pero por qué? El domingo si domingo tomé dos cafés es malo para mi cuerpo. Yo siempre tomé un café, pero menos. No sé por qué, siempre dos cafés o café, ajo, carne de res. Comí mucho estos siempre después estómago, sí, por eso, sí. El domingo, lunes, ya. Solo vi drama coreano, Mr. Sunshine, pero ya muy abrido esta semana. Pero mañana ya va a regresar. Ella también ya abrida. Y sí, además ahora sin coche sin Tania, sin coche. Hay problema de aceite, por eso tarda mucho, más día, más día. Sin Tania, sin coche. Y hoy voy a tomar la clase en línea español y después, no sé, voy a salir con ella al parque, no sé. Ya son diez y media y estoy trabajando poquito, pero ya Tania salió de Corea. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Pero mañana muy tarde, en la noche, como 9, llegará a Tampico. Todavía falta un día. Pero qué emoción. Ahora a las 6 y Tania cambió el vuelo a las 6 Por eso poquito temprano Y yo le preparé flores y colación. Voy al aeropuerto con estos. 언제 긴장돼요. 결혼식 때보다 긴장돼요. 어떡하지? 언제 나오지? se ve el fallatito